Sono Tatiana, una delle tue insegnanti di italiano in questo corso online. Un po' di informazioni su di me. Sono italiana, vivo a Firenze da moltissimi anni, ma non sono di Firenze. Sono originaria di una regione che si chiama Trentino Alto Adige, nord, nord, nord, ma una bellissima regione, famosa per due cose. Mm, lo sai? Le Alpi e le Dolomiti bellissimi posti. Che cosa mi piace? Mi piace viaggiare, passare il tempo con la famiglia e gli amici, leggere e ultimo, ma non ultimo, il cibo e il vino. Sono una bravissima cuoca, lo devo dire, perché è vero, e se vieni a Firenze puoi provare le mie torte. Intanto cominciamo questa bellissima avventura insieme. Ciao!